то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть и раньше. Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь, но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире. Расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане убедительные, весьма поучительные примеры, но это только начало, на прочность будут испытывать всех. Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействия санкционному давлению Запада. К сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных, территориальных споров, о которых здесь только что говорили, в том числе, которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки предлагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный спор в горячее противостояние говоря об экономической ситуации, надо отметить, что она сложная. Непродуманные действия отдельных правительств, прежде всего Запада, нанесли ощутимый урон мировой экономике. На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и еще многое другое. Но у нас есть все, чтобы максимально снизить нашу зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств. Надо только этими возможностями умело воспользоваться.